はい、そうです。生き人間みたいなの人間な。あら、11年見けどな。い抜けりゃまかな、よいから。怖いがやじ、よいがなま。 かとかいう海域に笑かすや氷がびきりぶりや怖いがやじおいがなま氷がびきりぶりやいぬきらまからゆいがらかとかいう海域に笑かすや嵐を一に見てろな Tamasui gara-gara magununinya. Shiguri gara bagi kini nona. Cui ke gara Shiguri gara bagi kini nona. Karena kala kuri gara. 12回からな。シークルイグラブラグリキリンギルのな。からまからこいぐら。すげえらがららばがら。ティムゴイがらからこりきりし。いるぐらがシークルイグラブレグリキリンギュのな。ケ2回からカイとかいやかゆぎにわらかヤカマシュウいかラガラマゴロニヤ